Lass uns jetzt endlich den Schatz finden. Mais comment trouver le chemin? Was für ein Labyrinth, Lilou. Die Wege gehen ja in alle Richtungen. Courage, ferme les yeux, Tom. Je vais te guider. Okay, ich mache die Augen zu. Los geht's. <laughs> Das macht Spaß und jetzt machst du die Augen zu. pour l'aventure <laughs> <laughs> Vous me chatouillez, das kitzelt. Tom, c'est toi qui as parlé Nein, ich habe nichts gesagt. En prenant soin de la nature, vous avez un trésor entre vos mains. Ihr kümmert euch um die Natur und schützt die Umwelt. Damit habt ihr schon den Schatz gefunden, den ihr sucht. Und wo ist dieser Schatz? Je crois que c'est lui, le trésor. Mich habt ihr gesucht. Je vous offre mes branches pour y grimper, l'air frais pour respirer et bien sûr mes pommes. Aber kümmert euch gut um mich. Ach, der Baum schenkt uns seine Äpfel. Und durch ihn haben wir frische Luft zum Atmen. Und wir dürfen auf ihn klettern und spielen. Messe Nippatu, das ist noch nicht alles. Oh. Ich schenke euch dieses besondere Buch, das ihr anschauen und ausmalen könnt. Voici un livre très spécial que vous pourrez regarder et colorier. Oh, danke. À vous de jouer, les amis. Genau, jetzt seid ihr dran. Et vous pouvez commander ce livre à l'offage. Und das Buch könnt ihr beim DFW bestellen.